Et salut à tous et à toutes, ici Astrofossi, j'espère que vous allez bien. on se retrouve pour une vidéo sur Funky Night Funking. Sur Friday Night Funkin. Ah, j'ai décidé de nous faire une vidéo à l'ancienne où que je parle pas et que je vous laisse écouter la musique. Du coup, à tout à l'heure pour l'outro. Abonnez-vous, likez, partagez. tout Three, two, one, go! Música Three, two, one. two, one. Three, two, one. Thank you. voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce site Astral Footy. Ciao Et n'oubliez pas l'abonnement et de liker, de partager. C'est très important, ça me fait plaisir. Ciao, ciao